Salutan al cio, jeni vu die, vie dio, kai ci nocte mi volos plendi, mi volos plendegi, mi volos plendegaci, kai mi faras tion, pro certa novajo, un mi jus legis antau eble 30 minutoi, kai verŝajne muta el vi, jam legis ci tion novajon, kai gi temas pri la malfondigio de la Esperanto Centro en Bialistoko. Do atendu momenton, ĉar antao mi komencos mian plendadon, mi devas trinki iom da aquo. Do, mia gorgio estas preta, mi nun povas plendi. Do, se vi ancora ne legis ci tiun novajon, kai mi ne scias kiel vi ne povas legi gin, char gi jam virusigis en esperantuio, sed por tiui, kiui ne legis ci tiun mi simple presentes al vi resumon de la novajon. Do, le Zamenhof Centro, le, le Zamenhof Centro en Bialystoko malfondota. Do, tio esos la temo de ĉi tiu artikolo. La Zamenhof Centro en Bialistoko estos malfondita kiel sendependa kultura institucio por spari monon. Ĉiuj laborantoj estas maldungitaj kaj antaŭ mi uh, daŭrigos legi la artikolon. Kiam mi legis tion, mi pensas mm, mi supozas ke eble estis financaj problemoj. Tio povas okazi, registraroj ne devis subteni Esperanton, sed mi daŭrigis legi la artikolon. En discuto per la temo, loca politicisto comparis Zamenhof cun Hitlero. Cio? Ciu vere? Cai tiam compreneble mi devas legi la tutan articolon, sed jen la parto ciu captis la attenton. Dum la discutui, per la estontezzo de la Zamenhof Centro, Daris Zuzvarzlhvzh, <laughs> pardon, min mi ne povas prononci polai nomoin, consiliano de urbestra grupo, scribis en sia Facebook pagio che estas bizarre provi construi identetson de Bialistoko sur ideoi de Zamenhof. Sed kion oni ja ne faras por nagi en la cefluo de la monda mut culturismo, li demandis. En la sama texto li criticis la homaranismon de Zamenhof, cae praktike comparis lin kun Hitlero sed al citio uh, ni aldonas alia in naiva in postulo in pri unuigo de landoi lege kai diplomatia superego por starigi eternan patson ni vidas bizaran ideologion de kiwi estis plurai utopio i sonas belle sed estas dangerai en sia realigo pri kio donis exemplon kelkai alia utopia i planoi qui malfelice est realigita como no mismo la teria regno concia mitel europa kaila unismo de Europ crato eh, mi ne pos compreni la alia in europa et sein in chara ili eh, mi simple nestias tio multe pri la europa politica sistema sed mi yas tias kai mi yapos vidi ke li compares la ideoin de Esperanto al almeno Zamenhof kun Hitlero. Kai tio koleris min. Chare misti as ke politiki sto inesso so play intelligente homo la tuta mondo sed se vi as deklari ke ideo estas kai vi de klas publike kai vi estas politiki sto kai vivol deklari ke gi estas eh, es estas egala al Hitlero kai lia ideo. Ciu vi ne alumenau legus la Wikipedian artikolon per illa ideo anta ol vi publice declaris tion? Ne, mi simple declaras tion. Zamenhof mem, fuck the... Ah, vi ciu iscias, char mi ne scias kial nun mi predikas kaj preĝas al la jam konvertitaj, sed ĝi simple koleris min. Kaj jen la artikolo. Fakte mi metos multege da ligilojn a uh, multege da ligiloj en la priskribo sube, ĉar mi volas ke vi legu ĝin kaj pli profundigi en la temon. Um, kai jen la politikisto mem, rigardu lian stultan visagion, um, kai jen pli da informo della Internazia Esperanto Instituto, um, ca jen informo de pola esperantisto pri gi ca kia mi jam diris mi metis uh, mi metos cion en la um, sube sed nun mi vos diskuti alian temon kiu rilatas al ci tio Ofte chitie en in Australio mi audos en la novajo au en sociae reteoi pri io exemple cultura centro kiu estas grava al certa grupo de la socio subet subet en pro eble registrado decido al pro finanza i problema i kai tio pu kai ni la komu nu mo havs du electable in voi ni po simple city gt silente kai se vi five fast per il tempo vi po sari tion sed sam tempe al ali flanke mi suppose se vi ya volas protecti gt un ideon um lock on kai tio pu vi po publice agadi iel. Do exemple, ofte giam mi vidas che exemple a mi ne pos pensi pri exemple nun, sed mi simple volas diri che se vi se ni la esperantistoi volas savi ci tiun domon, al almenau protesti la malfermigion de gi, ni devas agi publice, kai laute publice. Do, mi recomendas che ni tiui, qui compreneble fai, well, ne fai fas per tiu temo, uzu ci ti un vorton. Do savu nian domon. In kai mis cias ke esos problema. Mi estas angle parolanto kai esperanto parolanto. Mi ne parolas polan. Do mi esperas ke polai sam idea no eble spektas ci ti un kanalon. eble change.org pajon pri ci temo. Au alian pajon kai publike agado estas malbona novajo sed samtempe ni povas uzi tion um, por pli publike prezenti Esperanton al la mondo ĝi ne devas esti malbona novajo do se ni povas gajni la subtenon de la publiko simple ligu la kulturan centron al aliaj aferoj ni povas eble multege um reklami Esperanton al publiko kaj eble eĉ savi la domon per ni ne povas savi ĝin ĉar politiko historio estas kapsulo kaj plej estas asuo sed eble ni povas eble ni povas savi ĝin kaj eĉ se ni ne povas savi ĝin almenaŭ ni povas uzi ĉi tiun momenton por pli multe reklami Esperanton ene de Polando men. Kaj tio estas cio, do se vi shatis citi un filmeton, shatu gin, disconigu gin, abonu mi an se vi an ne abonis, ka mi vidos vin cio in el verota filmo. Kaj se vi ne estos tio mi malfondos vin, feculoi. <laughs> kai kiel ciam, mi volas danki mi an donat Patreon, che patron sen ili mi ne povas daudi gi chitiu kanalon ili estas da viv sango de chitiu kanalo kai mi ai jis nun estas and dre temp von komencanto chris pedu craig robertson gb ante vo vo vo punto fine fine ito jacob james harland jz knuckles la stranga lex de olivier